to the club. Everybody hot, got my triple wide, ready to ignite. Damn, Keep my flow, never been denied. This must taste stage, gonna get tonight. Stop with the other, don't will give you more. ਦਾ ਵੜਦੀ ਕਨ ਕਲਚ ਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਪ੍ਰੀਤਨ ਸੋਨੀ ਬਹੁਤ ਕੱਟ ਕਰੇ ਕਨ ਟ੍ਰੈਪਸ ਆ ਹੈ ਆ ਨੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਜਨਲ ਹੋਣੇ ਆ ਕੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਆਇਆ ਟ੍ਰੈਪਸ਼ਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਬਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਮਲਵੇ ਤੋਂ ਬਲੌਂਗ ਬੈਕ ਸੀਟ ਤੇ ਤਰਿਆ ਪੌਂਗ ਅਸਲਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਜੱਟ ਵੈੜ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੀ ਹਵਾ ਚ ਚੱਲੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਤਾ ਚੈਰ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਤਾਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਦੋ ਦੋ ਨੇ ਚਾਰਾ ਸਮਸਤ ਮਾਰਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਾਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਰਾ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਪਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਾਰਾ ਦਿਲ ਐ ਸਾਫ ਦਿਮਾਗ ਅੰਗਾਰਾ ਦਿਲ ਐ ਸਾਫ ਦਿਮਾਗ ਅੰਗਾਰਾ ਸਭ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇ ਦੋ ਵੀ ਮਾਰੇ